niku pandai mawon nyak aku ngerjakan hijau nyak mak dapo menang begawa rasa nejo kak sakong nyak mati dibanding malu semua oke Ku Kugaso, ijo kak menai teman. Ikan pandai hal ijo lamun nutuk adat ram mesti ngerjokan engon dapat moneh ram mak ngerjokan lamun apa lagi uwe yo pasti mak seneng ngedenge cowok kam yo pasti ngamuk tutup kecewa kam kak sako nunggu tamung agus aku ngebales kematian tamung sidi Nyak mak dapok lagi tunggu. Tuh kau niko lebih ngerti. Ekam eh, kak ngerti. Engon. Eh, Ekam eh, mak dapok gehino. Ngelajukan ago tamu agus. Nyocaro lamun yo teman. Nyocaro yo teman-teman kado berdoa dan mesop petunjuk ya Allah langsung. Soalnya no acak ngemaafkan anjak ngebalaskan dendam Allah kematian apogam nyo caro lamun yo teman ketino ramak nutup perintah Allah jama mone matekin Yusuf ramur guai dosa kupa kalau nyerah niku sedara daging jamonya apa mah wah ulah nyonya niku ngedengi Ragato, hosai logor. Cao tamong, salah bala. Apa pandai? Nyak ngerti. Harus no, niko ngerti mone. Tamong Agus, lain ulun logor. Iya pandai. Agamo jakam segalo. Ikam engok lagi luni. Yo nyeritokan tentang Nabi Isa dan umat, no. Ia ngejukkan buku, saya nyeritakan tentang kitab Injil. Saya nyeritakan tentang hal pengampunan dosa saya akan kerjakan. Nyartin no, nya aku ngejakan saya, Bak jadi niku kabai. Terang mau uak. Cuman, ekam lagi mikir, Ikam aku nulung sekam, Percaya sekamnya mau ikam. Nah, eno wawai. Nyak dapat neguhkan Iko. Nyak makna doh. Yusuf aku balik. Yo mak pandai. Akibat lamun yo balik. Ino ngerti PR sendiri. Eno kak jelas. Ulun Lampung mak dapat lupa eno. Iyo kena aku ngerasa akibat no. Eno takdir Allah aku pembalasan kak tegoh najin ulah apa menau anak no cukup maklum lamun aku pindah jamo nyak mak ngerti ulah nyau? iyo aku balik yo nyesak matai Nyak pandai akibat non. Lamunnya balik lebih hijau ulun saya rame. Engannya ulun lapung. Dijolah pak sekeliku tepi. Nya aku dikawin dijo. Nya cuman harap. Samin dan nyati la, rasan saya rugur. Naan jadi seselan no. Iya apa ngerjokain kain no. Iya pasti ngerjokain no. Ini kau ingat PR pesenggiri lamun pun gehen no niko dang salah kayo iya, sepenting niko harus siap Iyo. yang ngerti unyan engan mako masalah jamu yo iya dan jamu adek no kekalo nya mikirkan nasib ram nyecaro ram mau cuma agak mentahankan uri lamun ram saling balas dendam nya cuma agak membela diri Eh, ku harap yo dang macam-macam pah ini wat angkot Ya, Yai. lagi Yai, ulahnya pesekam gabai. Maksud ikam, sekam ket mikirkan ano kedai. Enyo. Eh, ni kono ngeguai pulang ulu gawoh. Cokan, enyo isi ulumu. Kematian. Nyolamun kiai saya mati tano. Wah, dan kau nyak. Nyak mah bakal mati. Najin akhir nyonya agomate, Ram tentu lakukan kewajiban Ram. Sholat, berjakat, dan nyatikan rasa saya wawai. Ram mak gegoh ulun saya ago nyatik rasa mak wawai. Mak Mako saya dapat menjamin ku surga lamun yo mati. Cuman ago Allah gawa saya berlaku. Niku mak ngepikkan sholat kan? terang mau wak ya eh. ikam rasa mak cukup gue hello teduh ikam cuma perasa ikam gawa uh, eh, sono susah aku jadi ulun wawai eh. mungkin teduh ikam kak gue wawai mak teraso kak berusuh walau lune sangun susah aku jadi jemo suci saya dapat ku segau seperti saya dicawakan dalam Al-Quran siapapun saya berdosa walaupun ni atom ia akan dapat balasan Ahmad Niku mikirkan hal-hal saya terlalu susah niku nayah terlalu nayah mikir nyak berjanji mak ko saya ago terjadi cah adikku ini ali apo ram tando berjanji cuman sepanas begawo waktu maghrib naan aleno ago ku aku kopok nanti neko buktikan kalau cowoknya teman Ano Niko kerjakan rason itu? Jangan khawatir. Mak dapat setunai ini ya. Kapan Kiai Agung nguatkan pembalasan ini? Tepu ejo, yuk kak tiga diteluk berabai. Ku gasau, tepu ejo, yuk jauh. Waktu yo tiga di jauh, nya aku genggelikannya. Naan, dawah naan unyi-unyinya, kak beres. Yamago! Yamago! Yamago! Pulahnya ku balik. Tudah mau ku dapat balik sagu agama mau. Nya aku menang begawah. Pandai mak neko. Nya aku nguatkan pembalasan neno. Ya, nya pandai. Niko pasti ngerjakan hal ijo. Tapi Niko pandai. Ijo anakku muni Ijo lain masalah nyak jamu Niko. Ijo masalah apa ram? Nyak mah peduli Niko lo nampung. Niko pandai saya dia akan PL pesengi kali. Lam aku selesaikan tanah hijau agar apa kau dapat tenang dalam kubur. Temen no, nyak mah kau ke hijau. Ani nyak meting bela diri. amat. Pati ngeri kerasa dejo. Pasti masih dapat dikerjakan. Buatmu ini sudah enggak ada pembunuhan ini. Nanti bana ini balik kupak din dini aja. Nya genyo, nengai mete nyawakan Yusuf. Ya mas segal balas dendam ino. Ulah nyo, mete mak nyawakan kiai kau. Yo saya kak di lem kubur tano. Allah nyo, ijo sampai kejadian. Ijo mak mungkin kejadian semenit ram pagun uri semenit jaksan ram dapat mati ikam kak ngejo ingo ikam pandai ijo ago terjadi pelahnya yuman ni yang kencawo kiai nyokah kiai di dalam surga nyoka salat jamu segala perbuatan wawai diterima oleh Allah nyocaronya dapatkah nyak kuluk sego dapatkah lam setumbuhan andinai ya Allah sang pencipta nyosai aku ikam kerjakan ikam bingung jauh monesaro ikam pandai nyosai diyaukan PL pesenggiri. Namun, ikam engan ikam gabai, nyoka ikam dapat ku surga. Nyucaru supaya ikam yakin. Ikam kiloi bimbinganmu ya Allah. Supaya ikam dapat ngerti. Tamong ma ika mak dengai tamong megai nyak mak berniat ngeganggu niku anjing nyak ngedengin niku berdoa doain wawai nyak yakin Allah agung ngabulkan doa saya tulus tamong ikam ridau ikam merita teman kiaiku surga nyocaro ram dapat pandai nyocaro laman yo pagunwat duso nyocaro lamun amal no kurang nyocaro lamun cuman saya diantau saya amal no naya nyocaro lamun aku jadi jimo wawai mati naya si di ole di kuku pandai kiai mau gegah gunung apoy yo percaya diri yo moni gelok ngamu lamun ulun mak sepaham jamu yo terutama tamang nikung lulih sahmin ku serganya mak wat sulit dikasih diluli saya jelas takdir nokak kak tiga pilihan nokak kak gadau lamun sahmin gak telat tapi lakwat lamun Ahmad maksud kamu niku pagun uri niku mesti ngaku keputusan pilih nyo cara supaya uri dan nyo akibat lamun niku matai kukiro belakangan ijo ikam nayah ngulih tamong Tamong mak kat nyeritakan ulahnya tamong mak ngebales kematian warai tamong. Cawono tamong kak nerimo petunjuk ja Allah. Engan petunjuknya ulahnya tamong mak agung ngebales. Agung jawab no, no nyak nyerita. Mulai jak kematian aku mau ya nawari kau waktu watina manas gegah nikutano jamu yusuf nyak aku bebalas kurasa unyen sekelik ngedukungnya ngebales kematian wari kau waktu waktunya ngebaca Injil saya ngiyaukan tentang sebaik saya zina ngubah unyen niat kau waktu ino dimulai jak kaban raga saya ngebo sebaik ino ngadep Nabi Isa tian ngiyaukan sebaik ijo zina dalam Taurat sebaik ino harus dirajam sampai mati ulah yo zina Nabi Isa nantang tian laju cawo. Sapo di antara mete saya dijau, saya maket ngeguai dosa. Yo inolah saya pertama kali ngelipar yo makai batau. Kak gaduh Nabi Isa ngomong ino. Tian gelik tanda. Ulah tian ngeraso mak sempurna. Nabi Isa laju ngenah sebaino. Lio laju cawa kedau ulun si ngedakwani kau wat tian sing lipang niku makai batu sebaik ino ngejawab mak meko tuan Nabi Isa laju cawa penano munihnya tanda niku dan gue dosa lagai Gadung ngebacoin no. Nyak sadar. Nyak mak dapat ngebaleskan kematian jamu tian sing bantai ken kau. Ulah nyak muni ngerasa nyak naya dosa jamu Allah. Jadi tamong mak jadi ngebales dan segala no gelia. Temen no ino awal jak segalono mu teman nyak mak dapat ngebales kematian wali kau anjing cerita ino ngubahnya dan wat hal saya mak dapat dihindari sapo Nabi Isa ino ulahnya yo tamat ate jamo sebai nakal si dalam ceritoino nyo caro yo dapat benano tegas dan penuh kuasa unyen pertanyaan ino nyimak kayu ulo kau bepanas-panas beminggu-minggu bebulan-bulan akhirnya nyak nyesak kebenaran dalam kitab suci seolah-olah nyak ngebaca makai mato baru. Ku pelajari unyen tentang Nabi Isa. ugeno, ajaranno, unyen rasano, dan mateno. Kesimpulan kau. Yang layo saya lurus, saya dalam Al-Quran. Lain hanya sekadar petunjuk. Melainkan, ngain nggak mengerjakan usaha kewawayan secara gegah saya pribadi inolah Nabi Isa gegah lambang kapal lembudayo Lampung dapat ngebogam urik selama tiga surga lamun lam percaya jemlah ya ino saya nendokan ikam paham riwayat saya diceritakan jamu ikam ikam wat buku saya dijuk kentamong kamu ingat iya nya ingat kiai mau neduh buku ino cerita bohong dan dongeng-dongeng nyo pendapat mau Ahmad bohong kedau buku ino nayah kisah-kisah ja injil baca sesekali na niku tumbuh kisah-kisah si gegah dialami mau sesak jawaban dan pengampunan tian saya nutuk yang layo saya benar waktu niku lagi sana nyak Lisa nyeritakan kisah-kisah saya gegah dialami mau ku harap niku dapat nyesak kebenaran tano saat no kak tiga jadi najin sebaik nong gua itu sobalak dusono mak dipikul oleh yau dusono kak diampuni jama Allah nyocaro jama kan, saya sebare dapat mawa ramku surga lamun wat doso cutik pun nyocaro dosoram aku kau dapat mawa dosa kau diampunai. Ino teman, lama dapat ku surga, lamun lama kili apun dosa. Dosa, mak dapat diapuni ram sayan. Nyo cara supaya ram dapat jadi cimung aga Ino kan, sudah jauh kemau. Anjing wat yang layo saya dapat ngapuni dosa ram. Nutuklah yang layo saya lurus tano waktu mau ngenali Allah saya teman nyak mesti lapah tano ingat kang Allah ngejuk ram pandai supaya gam ngapuni ulun bagi ino rasan saro lamun caro adat sumang muni Uram mesti menghormati adat istiadat Uram. Anjing inge, yang layo saya dipilih tanah, netukan uri saya agak megel. Terima kasih tamong. Cawo sekam ngebalakkan hati ikam. Naya saya agak dipikirkan. Ikam ago nyesa Allah. Kilo culu rang layo saya lurus. Anjing tanah, buat saya Anggo digandaukan. Lanyan ni kami mulang. Ulo kagli balik unyan. Ikam gak pandai. Angin Ikam perlu waktu berpikir. Susah. Namun aku berpikir. Namun nayah jimo di nuwo Ikam harap samin pagun ori Ahmad anakku Lamun ayahmu lagi urik Yo pandai Nyo sago dikerja kenal Niku anakku sebiji nak Insya Allah Makku terjadi nyonyo jamu dirimu Niku berjanji nak Berjanji Ah Ramwat harus diperaduin aku. Nyama ago niku mati sio-sio. Niku harus berjanji, Nak. Niku harus berjanji. <laughs> Assalamualaikum. nyawa mau. Sangon kuyuk tapi kini kenaan dang mak tagen ken yo cawo nyo ago butano? Tanggo Yusuf iyo ago tumbuk jamu nikau jam 10 di depan nuo pak warmo mate iyo ago cawo jamu nikau payo nya adok san cawo kon jamu yo nya siap ngadepi yo ulahnya nyak dapat gege hijau minggu saya likut nya pagun cawo jamu kiai tano nyak mesti tumbuk jimo saya matai kenyo waktu hijau geluk teman Bismillahirrahmanirrahim. Allah saya maha pandai. Cuma tuskam saya pandai, nyo saya ago dikerjakan. Ikam kului, petunjuk jalan saya lurus. Puskam Saya pandai dosa-dosaku Ikam terlalu sedih Dan putus asau Dibales nyomawa Ya Allah Ikam mohon Cawa tamung Lamun ikam ngadepus kam jamu ati tulus puskam mudah-mudahan ngedengaikan ikam Allah ikam ono jalan saya lurus ikam agau jalan saya wawai ya Allah sesekali nak niku tumbuh kisah-kisah si gegah di alam mau sesak jawaban dan pengampunan tian saya nutup yang layo saya benar kesimpulan kau yang layo saya lurus saya dalam Al-Quran lain hanya sekadar petunjuk melainkan ngain ngam mengerjakan usaha kewawayan secara gegoh saya pribadi inolah Nabi Isa Terima kasih Allah Jangan khawatir, ini badan lo wayah lunik jak warino niku dapat ini no nyak yakin temen no. lain gak no mana mahmi pil pesenggiri Ini lawang samin jimo wawai nyama aku kegaba kebay lain jimo saya nyala bay jama Allah saya sewat arte nyak marabai di jimo yang abai jama Allah saya wat arte Ahmad wat masa depan saya tijang kematian warino kaguai cacat balak duso saya mah dapat dihapus oleh amal senaya nyak ma ago dapat sisonyo nyak ma ago dipepel api neraka oleh mati kejimo patino ngembayanginnya terus jadi beban selamonya oke Tano, nyon saya ago ditumbuk tepoi jo. gasa ikut cawa jama rasa Rasan jo, lain rasan kamu gawa. Nyama ago mati gegahio. Ulah nyoni kemana kan men rasa ijo berado. Ahmad, niku lagi muda. Niku lagi wat masa depanmu saya tijang. ulahnya niku mangebebadi Muhammad nyamana doh niku agung ngepiken no penano gaw. mak tolong bos kini jo dilem lemnuo. ika mak nggunakan dawah jo teman nyama nggunakan skin ulahnya mak agung mati kan niku pan pandai akibatnya nak tegah akibatnya zamannya Nani kemana pengelak? najenya mago halejo terjadi nyak paham PL pesengiri nyak ngenah wakai ko mati wo panas saya lewat akibat no nyak lebih pandai ja ulun sahmin ino wakai ko nyak berpikir teman olah rasa nijo dan nyak adu berdoa jamu Allah Allah saya ngeguai nyak ngerti dusoku lebih nayah jaksan jamu mone kematian no mak dapat dirubah jadi keputusan no niku kampunai dan Allah kak nyulukkan, lang layo saya lurus mudah-mudahan dusogam diampuni segala